Eu vejo o mundo de pernas pro ar. Eu nem assisto a minha TV. É um mistério para decifrar. Quando é que a gente vai se entender? Tem tanta coisa fora do lugar. Tantas pessoas para conhecer. Olho pro céu e começo a pensar. Quando é que a gente vai se entender? E o que que o mundo tem pra oferecer? Eu vejo o mundo de pernas pro ar assisto a minha TV É um mistério para decifrar Quando é que a gente vai se entender? Tem tanta coisa fora do lugar Tantas pessoas para conhecer Olho pro céu e começo a pensar Quando é que a gente vai se entender? E o que que o mundo tem pra oferecer? Eu vejo o mundo de pernas pro ar Eu nem assisto a minha TV é um mistério para decifrar. Quando é que a gente vai se entender? Tem tanta coisa fora do lugar. Tantas pessoas para conhecer Olho pro céu e começo a pensar Quando é que a gente vai se entender E o que que o mundo tem pra oferecer eu vejo o mundo de pernas pro ar Eu nem assisto a minha TV É um mistério para decifrar Quando é que a gente vai se entender? Tem tanta coisa fora do lugar Tantas pessoas para conhecer Olho pro céu e começo a pensar Quando é que a gente vai se entender? E o que que o mundo tem pra oferecer? Eu vejo o mundo de pernas pro ar Eu nem assisto a minha TV É um mistério para decifrar Quando é que a gente vai se entender? Tem tanta coisa fora do lugar Tantas pessoas para conhecer Olho pro céu e começo a pensar Quando é que a gente vai se entender? E o que que o mundo tem pra oferecer? Eu vejo o mundo de pernas pro ar Eu nem assisto a minha TV É um mistério para decifrar Quando é que a gente vai se entender? Tem tanta coisa fora do lugar Tantas pessoas para conhecer Olho pro céu e começo a pensar Quando é que a gente vai se entender? E o que que o mundo tem pra oferecer?